Trasmettiamo ora la rubrica culturale settimanale multilingue, Va Pensiero. Emitimos ahora el programa cultural semanal multilingue, Va Pensiero. Nous diffusons maintenant le programme culturel, hebdomadaire et multilingue Va Pensiero. Casting a weekly and multilingual cultural program, Va Pensiero. 在正在播放每周一次的多语言文化节目《V Pensiero》。نبث الآن البرنامج الثقافي الأسبوعي ومتعة Гудальева